ой насиба ошол мен ушул райондо жашайм ошол азыр мен сени бир өбүп алсам каршылык көрсөтөсүң да э ыя э. негизи каршылык көрсөтмөкмүн бирок мен азыр аябай чарчап турам